да шыр айналдыр билай жарқын жақта өмір сүр жарқын жақта өмір сүр жарқын жақта өмір сүр билайн жарқын жақта өмір сүр жарқын жақта өмір сүр билайн жарқын жақта өмір сүр жарқын жақта өмір сүр билайн жарқын жақта өмір сүр билайн тайл мен тамсыз демал билайн жарқын жақта билайн биікке шабыттандырады биікке шабыттандырады билайн биікке шабыттандырады билайн биікке шабыттандырады қолыңнан бәрі келеді қызметтерін басқаруға арналған менің төртеумен басқар пәрменің теріңіз билайн жаңа жылыңызбен билайн интернетті жақсартамыз билайн жарқын жақта өмір сүр билайн жарқын жақта өмір сүр билайн жарқын жақта өмір сүр билайн жарқын жақта өмір сүр келеді жарқын жақта өмір сүр